हेलो गाइस आप लोग आप सब लोग ठीक होंगे आज हमारी चौथी वीडियो आ चुकी है आज हम कस्टम खेलने वाले हैं देखते आज एक बंदा मैं बोला था तो मैं तेरे को हरा दूँगा मैं हरा दूँगा तो मैंने बोला ठीक है भाई आ जा देखते कौन जीतेगा भाई चलो भाई चलते बंदा निकलेगा तुमने टेम्पर बनेगा चले चले यार भाई निकल जा भाई निकल जा अब तो आगे जाना पड़ेगा अब तो ओ गजब बेइज्जती है हेड मारम अब पाँच सौ एच का मुझे लगा भाई दो सौ का सॉरी ब्रो अब तो इसको जाके पहले चलो चलो और भाई पावर दे रहे हैं की पावर बढ़ाओ ब्रो बाहर निकल गए पचास का डैमेज चलो चलो कुछ नहीं डैमेज भाई फर्स्ट फॉर दे इसने तो मेरा बैठ को गया आना इसको फंसाने की कोशिश करेंगे फंस जाए तो अच्छी बात है फंसाते हम नहीं फंस पाए ब्रो कहीं और लग गया वो भी बोलते पहले मैं जीत चुके हम लाइक एंड सब्सक्राइब तो किए प्रो भाई लोगों सेकंड राउंड शुरू हो चुका है देखते क्या होता है वो जीतेगा मैं जीतूँगा वो जीत तो बराबरी हो जाएगी हमारी मैं जीत कर तो दो कदम से आगे हो जाऊँगा देखते हैं तो गेम प्ले के ऊपर है चलो भाई आ जाओ मजा चिखाते बंदे को बड़ा ही फालतू बोला था तेरे को कॉन्टैक्ट दूंगा कान में खा रहे बोल लिया लड़का कॉन्टैक्ट दे रहा है देखते क्या होता है अरे भाई कैंपिंग को तो करते हैं उनने सामने सामने उंगली वो लगा के घर में छुप जाएंगे कभी वहाँ छुप जाएंगे फिर वो घर में उसने मारना पड़ता है ये बोले भाई तुम्हें चीटिंग करी है घर में घुस घुसा और कोई मैं बोलता हूँ कैंपिंग कर रहा तू भाई तू भी कर लिया कर ऐसे बोलते हैं ठीक है भाई मैं नहीं करता आजा आजा बाहर निकल अरे आजा आजा नहीं लगा नहीं लगा <laughs> अभी मजा आएगा ना भिड़ो वो बोलते क्या हेड लगा भाई उसको जाते हैं उसके पास तीन सौ पावर हमने ख़त्म कर दी इससे भी ज़्यादा तीन सौ तीस तक हो गया होगा पावर ख़त्म दो सौ एक सौ अस्सी बचे हुए तीन सौ एक सौ सत्तर बचे हुए और पंद्रह रहा मैच मार्केट मान लिया गया बच बहुत तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ओ भाई खत्म ओपी बोलते प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो के ब्रो कमेंट एंड शेयर भी ओ भाई साहब हेड मारा वन टैप चलो भाई अब राउंड थ्री स्टार्ट हो चुका है देखते क्या होता है भाई चलो अभी इतने ही बाद हम कट्टा चलाएंगे चलो भाई चलो अरे इस बार थोड़ा सही खेल रहा है मैं लगा के आ रहा है इस बार कैंपिंग नहीं कर रहा चलो भाई सही बोल उसका हाथ में कट्टा है तभी तो आगे बढ़ के आ रहा है ओ भाई भाई तेज हो रही हो चलो भाई पंद्रह का डैमेज भाई को डैमेज लगा है बहुत भाई को डैमेज लगा है चलो भाई अरे इधर से आ गया उन्नीस अठारह का डैमेज लगा है पीछे चलते कटते हैं लोल्डे के पास अरे भाई टायर से बंटा मारूंगा बाहर निकल तू बस अच्छा आजा आजा आजा ब्रो आजा भाई चलो भाई बाहर तो निकल गया मगर वो घास की तरफ जा रहा है देखते हैं क्या होता है भाई चलो चलो चलो भाई चलना पड़ेगा चौका देखा जाएगा उसको तो ज़्यादा बांध दीजिए कहीं भी निकल के मेरे को डैमेज दे सकते हैं भाई ये तो यहाँ पे फंस गए तो मुझे हीराज का पैर देख रहा है पे मौज कर दी परफेक्ट वाह तुम तो बड़ा ही है हैवी ड्राइवर निकले चलो भाई अब चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका है अब हमने कट्टा ले रखी है अब दिखाते हैं कट्टा कैसे चलाते हैं आपको पिछला कस्टम तो मत चला रहा था मैं इसको ना प्रैक्टिस की कट्टा चलाने लग गया हेलो भाई कहाँ गया लगता घर में जाएगा वो निकल जा चलो भाई पर जाना पड़ेगा क्या इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है इधर भी नहीं घर भी नहीं है कहाँ गया चलो भाई कहाँ गया कहाँ गया ऊपर भी देखते हैं इधर भी नहीं है इसको संकेत कर रहे आजा भाई यहाँ पे भी छुपा है छुपा हुआ है कुत्ते बाहर निकल कुत्ते निकल जा मेरा अलवर लगाएगा रुक वो भाई डायमंड दे दिया अलवर ले रहे तो तो डायमंड दे कुछ भी दे तेरा चड्डी फाड़ी दूंगा तो भाई साहब इसका ग्लोर लगा लेता समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ओपी बोलते तेरा बनता है लाइक एंड सब्सक्राइब ठोके ब्रो पांचवा राउंड स्टार्ट हो चुका है चलो भाई जो एम पी हाथ में इकट्ठा हाथ में मतलब हमने एम पी को बदल के फुट पैकर ले रखा है अब वन टाइम मारने की कोशिश में अब घोड़े वन टाइम मारेंगे देखते हैं भाई क्या होता है इसके बाद हम डबल एडम भी चलेंगे देखेंगे पैसे बचेंगे तो चलो भाई चलो भाई चलते हैं मेरे ख्याल से घर में ओ भाई था मेरा चलो भाई क्या पावर बढ़ेगी चलो इसको बचाने की कोशिश करेंगे अरे तो मर के तुम्हारे लिए मराना अब ऊपर चलते हैं जो को देखा जाएगा चलो फोड़ो साले बुलबुल को छुपा हुआ हेड लगा उसके अरे भाई इतना डैमेज कहाँ से दे दिया अरे गजब बेचती है चलो भाई एक बंदा डाउन जीत चुका है और फिर बोलते उस बंदे को like and comment and share ठोके सब्सक्राइब भी चलो भाई अब छठा राउंड स्टार्ट हो चुका है देखते क्या होता है यूएमपी और कट्टा ले रखे हमने ये चीज़ कर दो तो भाई मजा आ जाएगा चलो चलते हैं फिर से ऊपर गया यार तुम इतनी कैंपिंग करते हो भाई कस्टम को भी तुम कैंपिंग बनाओगे चलो फंसाने की कोशिश करेंगे देखते क्या होता है फंस तो नहीं पाया चलो उधर से मारने चलते हैं ये रहा है समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो पॉपी बोलते सातवां राउंड स्टार्ट हो चुका है देखते क्या होता है चलो भाई ए डब्ल्यू में ले रखी है हमने और कट्टा अभी ए डब्ल्यू में प्रैक्टिस करेंगे अभी चलाने नहीं आते हमें सही से चलो भाई हल्की फुल्की आती है देख लेना बोल देना सही चलाता नहीं मतलब और प्रैक्टिस करेंगे फंसाएंगे साले को मगर फंसता नहीं है अरे भाई तो यहाँ पे था कोई बात नहीं इसके घर में जाके इसको पी लेंगे नीचे कूद चुका है बाहर निकल गया मैं ये रहा कहाँ गया ऊपर गया क्या एक ऊपर गया अब भाई हेड लगा बिल्कुल तगड़ा वाला नीचे कूद गया रुक साले रुक तेरा तो घोड़ी बना कर मारूंगा रुक साले कहाँ गया चलो भाई देखते हैं डब्लू से मार पाएंगे या नहीं <laughs> भाई जा भी बोलते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो किया प्लीज़ भाई लोगों को अराउंड एट शुरू हो चुका है हम डबल एट लेंगे नहीं लेंगे भाई नहीं लेंगे सॉरी ब्रो नोट कर रहा था मगर लिया अरे हम तो मजाक करते हैं हमने डबल एट डब्ल्यू ले रखी है देखते हैं वो जीतते हैं हम जीतते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गया चलो भाई इसकी अच्छा अच्छा बाहर आजा फिर से कैंपिंग करने जाएगा मगर भाई मेरा पिन सही नहीं जाता देख रहा कितना पे जा रहा है one forty eight one one fifty और भाई भाई टारा टाइम में दिया हेडगेट मारते हैं चलो भाई भाई फुल हो चुके हमारी टिकट फुल हो चुके हमारी टिकट भाई यार लग जाए डब्ल्यू एम कहाँ से आएगा ये रहा यहीं पे आकाश वो धरा हुआ है उस घास के बीच फंसा देते थे कहा गया भैया यार एक सौ पचास का लगा है चारों तरफ क्यों लगा रहा है मरना चाहता है क्या देखना भाई साहब अरे लग अरे भाई यार गजब बेइज्जती है चलो भाई लोग ना दो मैच जुट और भाई कितनी कम पावर थी दो मैच जुट चुका है नौवा राउंड है और ये आखिरी मैच है आखिरी राउंड और हमने कितना रखी है आठ हज़ार खरीदेंगे और बस पैसे बचे नहीं ज़ीरो है देखते क्या होता है चलो भाई आगे ये तो जीत करूँगा मैं तो मैच जीतने दिया था महान बन रहा है तू तो। बदमाश बनेगा तू तो। कट्टा कर मैं भी कट्टा खेलूँगा रुक चलो भाई ऊपर ही होगा टेन परसेंट ऊपर ही था मुझे पता था हेड लगा उसके अरे नीचे घूस गया मैं पता नहीं क्यों कूदा यहाँ पे रंग है क्या खेलना है उसको अब फिर से हेड लगा भाई थोड़ा सा लगा global para, para. Estoy escuchando. Ajá. Ahora, a ahora.